Dzień dobry. Ja nazywam się Robert Jasiński i gorąco Państwa zapraszam na kongres Sprzedaż, który już po raz dziewiąty w Warszawie odbędzie się w dniach 22 i 23 maja. Gorąco zapraszam wszystkich praktyków sprzedaży. Mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję.